Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a îmbunătăți. <clears throat> Gândindu-mă ce să spun, uh, mi-am adus aminte că la noi în facultatea de actorie ni se spunea mereu că mai binele este dușmanul binelui. Și a îmbunătăți pare cumva că vrei să faci mai bine ceva. Dar acum mi-am dat seama că pentru mine am îmbunătăți este a merge înăuntru binelui, să te înconjori de bine. Chiar așa, pentru tine ce înseamnă a îmbunătăți? Ciao!